dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih. puan-puan, ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk maklumat, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah.

kita dan keluarga dijangkiti COVID-19. Marilah kita sama-sama mengambil. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Rahman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar keboleh jangkitan yang tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di jalan untuk berada dalam ramai di kedai, restoran atau lokasi tempat awam. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sila ambil perhatian. Ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan. Pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. 3A bersama kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Sekian dan terima kasih. sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Ada di luar rumah dan di tempat awam. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Individu tersebut didapati melanggar arahan, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas, dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekan dan sesak nafas segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. insan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih. Elakkan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau saku tangan. kecantikan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti. Orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 dan boleh dikenakan compound. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Semasa berada di luar rumah dan di tempat awam, bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Silakan anda pakai uh, pelitup muka dan juga pastikan juga anda bawa juga sanitizer. Elakkan di tempat yang sempit, tempat yang sesak dan tumpuan awam. Hanya pergi ke tempat-tempat tersebut bila perlu sahaja. Uh, jadi sama-sama kita cegah ini COVID-19. Sabah mencatatkan peningkatan kes. Uh, kebanyakan kes-kes ini... Uh, daripada tahun lepas eh, daripada bulan lepas lagi ha, setiap hari 600 kes ha, ada yang 500 dan semalam kita nampak papar ada kosong kes lah Alhamdulillah lah tapi tidak tahu lagi hari ini macam mana harap-harap untuk daerah papar saja boleh turunlah daripada status merah pergi kuning ke, dan harapnya hijau lah bukan saja papar namun seluruh negeri Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian.